piouf est ta estas eta elefanto. Li kun ĵetkubo ligita per schnuro al unu el liai kruroj. Charlie li deziris L'idécidis iri visiti la mondone la granduloi. Lontempe li marchis, cae fine li alvenis al urbo, est li unue vidis instruistinon. Si proponis al visiti sian lernejon, sed li fuzis, char li jam cias legi kaj skribi, kaj li volis labori. Tute apude, sur benko, cascedon qui estis scribita radio felicio cent du puncto tri fo mo la viro proponis altimo labori cun li en radio la Morgawan matin, Compreneble, Thibaut tout acceptis. Kai la frou frumatene Tibo alvenis kan en iris la studie. venas ce la do silentu el sendo comencijas. Estas la sepa matene. Bon venon ce radio felicio, sen du punto tri fomo. La radio quiu avas nur unu celo, celon, felici divina. Odiau ni avas novulon en la studio. Bonan matenon, mi nomijas Tibo. Tibo estas elefanto cun jet cubo. Kia felicio avilin kun ni ce radio felicio. <clears throat> L'umo de telefono blinkas. Jen nia unua voko. Bonan matenon. Kiu vocas? Mi estas Petro, sed nestas bona mateno. Mi forgesis. Tute, mi tute forgesis. Do, vi estas en la giusta loco. Sen du punto tri fomo. Nia elefanto felicigos vina. Diru al mi, kion vi forgesis. Nu mi promesis al mia edzino fari iom da caccio, carot caccion, cae gi devas esti sur table ie tag meso. Sed, mi forgesis. Cion do vi forgesis? Cion da carotoi por fari carot caccion. Mi tute forgesis. Cara Petro, apud mi sidas elefanto preta jeti sian fubon. Ciu vi bon volas consenti pri la respondo de la jet fubon cae esti felicia. Yes! <laughs> Uno, du, tri. Tri carotoin por prepari la cachon plesurige manju kai pasigu felicegam tagon. Kai nun, ionda musico. I neblonas kia tia pech, mi eraris. Nena curam est pomper venos mater minas est Jen Nova voco Bonan matenon. Mi estas Anna. Mi ne electis ne successis electi inter Iulo kaj Joano. Iulo estas Bella Ioano inteligenta, ni havas solvon. Ni elefanto ĉesigos viajn zorgojn. Se lia ĵkubo montros neparan ciferon, judo estas la amo de via vivo. Se ĝi estos para. gioia cae felicia vivo cun Joano attendos vin. Ciu vi pretas submetigi ie la destino de la jet Oh, yes! ofte estas vi nuncias tion kion vi volas kiam tion vi ne plu havas Do vi aŭdis parton de libreto por infano. Tiu libreto eh, ekzistas. kai iam cinonicias e, e, du fratoi, kai estas eldonita e, français anglais kai nederlande. Kai cune, kun Principe Laurent, ni decidis traduki en Esperanto. Do ni Eh, traducis la unuan chapitron kaj se vi deziras havi pli da precizo vi estas bone vi povas peti de Laurent kaj li eh, parolos pri